Māra un Ancis vakar nosvinēja dzimšanas dienu. Šodien viņi dosies ciemos pie krustēva. Ieplānots paspēt daudz, tādēļ viņi laiku ir sakārtojuši somas un nekavējas pie brokastu galda. Vai tev vajag visu šo līdzi? Kāpēc grib ņemt arī uzdāvināto zivtiņu? Jāprot taču izvēlēties. Kā lai zinu, kas būs vajadzīgs, un zivtiņai bez manis būs garlaicīgi. Kā izvēlēties? Pieņem lēmumu pats. Katram būs kas cits vajadzīgs, taču noteikti jāpaņem zobu suka. Ai, atkal izolēties un pieņemt lēmumu. Un tā būs visu laiku. Šodien Dvīņa nevarēs palīdzēt Andrim izvest džipiņu pastaigā. Toties viņa apsolījuši atvest dāvanīs. Un solītais jāpilda. Vēl tikai jāpaņem draugam aizdotā ķivere. Noteikumi. Paliek noteikumi. Jābūt atbildīgiem. Beidzot, visi gatavi doties ceļā. Pa ceļam jāveic daži pirkumi. Ciempukuls noskatīts saldumu veikalā, jo krustērs agrāk strādāja konditorijas uzņēmumā. Arī dviņi plānojuši no savas kabatas naudas kaut ko nopirkt. Neiztērē visu naudu saldumiem. Mēs taču vienojāmies krāt dārza šūpolēm, un daudz saldumus es nav vairs. Es atceros, ka neaizmirsti paņemt kases čeku kopā ar vecstāvu ielīmēsim to budžeta kodē. Ceļojuma plānā ir arī pilsētas svētki vietā, kurā uzauga dviņu vecāki. Dviņiem ir daudz jautājumu un ideju. Hmm, vai elektroautomu arī vajag uzpildīt degvielu? Vai pilsētas svētkos rotaļlaukums būs pieejams arī man, ja nedzīvoju pilsētā? Ansis vēro apkārtni un ik pa brīdim jautā, kas tas un kāpēc tā? Nopirksi lūdzu saldējumu. Un nopirksim rotaļlietas Matīs Katjam un Andresunim. Skat, tur ir reklāma. Mums vēl jāiziet uz meistardarbnīcām un jāpaspēj laikus pie krustāla. Tur viņi izmēģinās jaunos velosipēdus un ir gatavi piedalīties arī malkas kraušanas talkā. Darbs padarīts! Kopīgajās vakariņās visi pārunā dienā piedzīvoto.